本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございますそれからインターネット中継をご覧の皆様大変お待たせいたしましたただいまよりファイヤープロレスリングワールドプレゼンツベストオブザスーパージュニア25の記者会見を始めさせていただきます本日の司会を担当します私アナウンサーの清野茂樹でございますどうぞよろしくお願いいたします さて、えー、5月の声を聞きますとプロレス界はやはりジュニアヘビー級の季節到来でございます、えー、今年も恒例となりました25回目を迎えますジュニアヘビー級の祭典ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア開幕を明日に控えましてリーグ戦に出場するジュニアヘビー級の選手たちの生の声を聞いてもらおうという記者会見でございますさて、えー、選手をお迎えする前に報告事項が2つございますまず1つ目 新日本プロレスワールド現在配信を行っておりますがこの新日本プロレスワールドで、えー、この大会の全公式戦の配信が決定いたしました、えー、どうぞこの公式戦ジュニアヘビー級の戦いの模様を連日新日本プロレスワールドで追いかけていただきたいと思います、えー、それからもう一つなんですが本日来日予定でしたマーティー・スカル選手 フライトのトラブルによりまして、記者会見に間に合わないということになりました。楽しみにされていたファンの皆様には深くお詫び申し上げます。えー、なお、明日の試合には予定通り出場いたします。マーティー・スカル選手、明日の試合に関しては予定通り出場となっております。以上、報告2つでした。さあ、それではお待たせいたしました。この後、いよいよリーグ戦に出場する選手に登場いただきましょう。 まずは3年連続3回目の出場2016年ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンジ・エアリアル・アサシンウィル・オスプレイ選手の登場です 続きまして17年連続17回目の出場2004年2005年ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝黄金の虎4代目タイガーマスク選手の登場です きまして2年連続2回目の出場ミッドナイトキャノンボール ACH 選手の登場です続きまして初出場です ホールインフリップ・ゴードン選手の登場ですご列席の皆様お手数ですが選手登場の際には拍手をいただけますと幸いですセンターでポーズを決めた瞬間にはさえ拍手のご協力よろしくお願いいたします では続いて2年連続2回目の出場 IWGP ジュニアタッグチャンピオンヒールマスター金丸由伸選手の登場です続きまして3年ぶり2度目の出場 ハイアンドマイティウ選手の登場です続きまして3年連続6回目の出場 漆黒のデスマスク V 選手の登場です続きまして8年ぶり2度目の出場ボーンソルジャー石森大選手の登場です 続きましていります9年連続9回目の出場2015年2017年優勝タイムスプリッター櫛田選手の登場です 3年連続15回目の出場2012年優勝ファンキーウェポン田口竜介選手の登場です続きまして初出場です ヘイル・セイビンクリス・セイビン選手の登場です続いて2年連続2回目の出場暴走マッスルカー ドラゴン・リー選手です続きまして2年連続3回目の出場 IWGP ジュニアタッグチャンピオンならず者ルチャドールエル・デスペラード選手の登場です 出場ハイボルテージ翔選手の登場です最後に2年連続4回目の出場タイムボム高橋宏夢選手の登場です 以上マーティ・スカル選手を除く全出場選手が揃いましたそれではベスト・オブ・ザ・スーパージュニア25開幕を直前に控えました現在の心境を一言ずついただきたいと思いますまずはブロックごとに参りましょう A ブロックからウィル・オスプレイ選手センターの演台にお願いいたします Hello, how are we all today? Uh, yeah, like you said, uh, Marty Skirl could not be here today. because he's uh, at a storm incident. But he did send me a message of what Marty would like to say. So this is from Marty. Hush, little juniors, do not say a thing. Marty is going to put you in a chicken wing. Ha ha ha, ha ha ha ha. All of you juniors might just be the most athletic men in the world, but you do not have the one thing that I do have and that is that I am the pet to the Young Bucks. I think it is time to confess. I am not as good as you fans think. The truth is, I actually suck at pro wrestling. I pretend to be a bird so you guys would not pay attention to my below average wrestling abilities. I mean, I cannot even touch my toes. I would like to welcome Flip Gordon into our all-in event. Even though it is a Young Bucks and Cody thing, I feel like I have been left out and I crave the centre of attention. So congratulations, Flip, you are in all-in. Finally, the one man I would like to apologise to is Will Osprey. For years I have called him a numpty. The only reason I have called him this is because years ago, when we were sharing a shower together, I happened to notice that his penis was twice the size of mine, in fact, nearly three times the size of mine, and I have never got over it. So I am very, very sorry, Will, and this is a token of my apology. I would like to give you my entire Pro Wrestling Tees money. As for the Super Juniors, I hope that everyone is not feeling too stiff from the flight, as you guys will need to carry me through the tournament to make me look half decent. Love, Marty Skell. それでは通訳を一旦入れていただけますか大丈夫ですか Now I will talk. Yeah, that was just for Marty. That was for Marty. Now I'm talking. Another year goes by, I turn 25, and the best of the Super Juniors turns 25 with me. This is the perfect test for me to prove why I am the best junior heavyweight in the world. Right now I have a block of guys and some of them that I've never ever faced before, so I'm very much looking forward towards the challenge. However, there's one man sat in the corner right there that is very lucky that I do not double leg take down his ass right now and pummel his face into the ground, Ishimori. I'm very much looking forward to getting the ring with you, my dear friend, because I get to finally kick your ever-loving head in. This tournament is as good as mine. Everyone else here is just here to prove that they're just fillers, and I am the best junior heavyweight in the world, full stop. それでは通訳お願いしましょう。えっと、まずはじめに自分のコメントを言う前に、えー、マーティー・スカル選手からあ今回、記者会見欠席ということで、えー、メッセージを預かってきたのでそちらの方から発表したいと思いますということでメッセージでした、えー、皆さん、こんにちはいかがお過ごしですか、え残念ながらあ天候不良という、えアクシデントに見舞われて今回、記者会見に出席することができませんでしたが 皆まで言うな俺こそがこのトーナメントで勝つそしてお前たちをチキンウィングで全て倒してやろうで俺こそがこのメンバーの中で最高に運動能力に長けたアスレティックな男であるということをここで証明してみせたいと思うそしてここでもう一つ言っておきたいことがあるそれは俺は今ヤングバックスのペットになっている 自分自身がこれから、えー、まあ、舞い上がるにあたって自分が舞い上がるにあたって、えー、このポジションというのはすごくいいものだと思っているそしてこの舞い上がった俺の足元さえもお前たちは触ることができなくなるだろうしかしここで今回新しくメンバーに変わったフリップ・ゴードンにはまずウェルカムと言ってあげたいと思うヤングバックスやコーディーとのいろんないざこざはあるけれどもここに来たということでウェルカム You are in all in えそして、えー、最後にウィル・オスプレイに一つ謝罪をしておきたいことがある、まあ、ここに来れなかったこともそうだけれども、えー、昔イギリス時代に古くは一緒にシャワーをシェアするほどの仲だったこの2人 えー、このここに来られなかったことを謝罪しておきたいと思うお前こそがもしかしたらここで勝つかあ勝ち上がるのかもしれないが俺のプロレスリング T シャツの売り上げをお前にここで、えー、上げるということを約束したいと思う。で他のメンバーに関しては、えー、飛行機の中できついフライトを経てここに来たわけではないのだろうからみんなが前線をできるように祈っていますということでしたはいありがとうございました えー、そして今度ですけれども <laughs> えとオスプレイ選手本人からの、えー、コメントです。えー、今今年で自分は25歳になったとそしてスーパージュニアも同じく25歳になったということでここで自分自身が最高の選手であるということはもうすでに、えー、証明済みだと しかしながら今回のメンバーの中にはまだ一度も対戦したこともない選手がいるこの挑戦を自分は受けて立ちたいと思っている特に今回はあ、まあ、石森選手え disgusting, horrible, filthy n u m t 到着次第、えー、直接駆けつけてくれたそうです。で、えー、俺のメッセージだと言って、大嘘をまくし立てたウィル・オスプレイに、何やってんだと言いたい。 ブレ選手のコメントが途中だったんですけれどもということでこのトーナメントはどっちにしろ俺のものになると自分が最強であるそれを証明するためのものがこのスーパージュニアだと思っているでしたはいありがとうございました、えー、たった今マーティー・スカル選手が、えー、到着したということで、えー、空港から直接駆けつけてくださいました、えでは続けてコメントに参りましょう A ブロックの出場選手タイガー・マスク選手お願いできますか えー、なんだかよく非常にわからないような状況ですけども、えー、今ですね、えー、まあ、ここで待ってる時にいろいろ聞いてて、え自分は17年連続で、え出るということでですね、えまずその17年連続で出させていただけることそして17年連続で、えこのスーパージュニアに出れる自分の体に感謝をしたいと あとはですね、選手に関してはあの毎年、本当に素晴らしい選手が世界からやってきて、このスーパージュニアでみんな披露してるんですけども、まあ、自分はあのどの選手だろうとですね、1試合1試合大事に戦っていってですね、え別に僕は過去の栄光にすがろうとかそんなこと一切ないので、えとにかく今目の前にある戦いを1試合1試合を大事に戦っていってこのスーパージュニアを 制したいと思っております以上ですありがとうございましたでは続いて ACH 選手お願いします all of these gentlemen here are considered the best in the world. All of these gentlemen here are on everyone's top five list. But when I wake up in the morning and when I look into the mirror, I don't see, I don't see what I see in these guys, some of the best in the world. So for me, this tournament is very important to me because I'm coming with a chip on my shoulder to prove that ACH is the best junior in the world. I'm coming for you. I'm coming for you. I'm coming for you. I'm coming for all of you. More importantly, I'm coming for you. So let it be known that ACH number one best wrestler in the universe. And that, my friends, is super. 今ここに登壇しているすべての男が 世界で最強という名を欲しいということそしてそのトップ5に上がれるだけのものを持ってここに来ていると思うそしてお互いがお互いを、え最強の敵だと思ってここに来ているだろうしかし俺は毎朝起きて鏡を見るたびにこの残りの全員にはないものが自分の中にはあるそれが自分の目で見えて映っているその強さというものをここで見せたいと思う このトーナメントは自分にとってもすごく大切なもので ACH こそがベストジュニアであるということを証明するための大舞台である特にここに来ている一人一人を倒すために来ているそしてお前それお前こそを倒してやろうそれができてると今度最終的に俺がナンバーワンであるベスト・オブ・ザ・スーパージュニアワールドではなくユニバース宇宙一の男であるということが証明できるだろう で、スーパーでした。ありがとう。えー、このシリーズ中流行るかもしれません、えー、では続いて初出場になりますゴードン選手お願いします This guy believes the world is flat. I congratulate you. Oh, that's okay. I do. Congratulations. Thank you. Thank you, Marty, for saying I'm all in in your absence. I'm very honored to be part of the Best of Super Junior, especially the 25th anniversary, because I've only been wrestling for three years. So I'm coming in here as the underdog, and I know it. But if I can get here in just three years, then imagine what else I can do. The sky's the limit, and I'm here to wrestle with the best Super Juniors on the planet, and I am ready. Thank you. まず不在の中でのメッセージだったけれどもマーティオールインこのメッセージすごく嬉しかったありがとうえっと皆さんこんにちは、えー、25回目のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに参戦することが決まってとても嬉しいですこの25周年自分自身はまだ3年しかプロレスをやっていないのにこの舞台に立てることがとても光栄です3年という経験もあり自分はアンダードッグだとは思うけれどもこの3年でやってきたことは計り知れない自分がジュニアで え最強であるもちろん世界ではなく宇宙で一番の男であるということをここで証明したいありがとうございましたでは続いて金丸選手お願いしますえまあ今回いろんなところで、え誰と誰が決勝に行って優勝するまあそんな予想してるけどまあそんな予想を 裏切るようなことをしてやるよでここにいるやつらをみんななんかチャンピオンだなんだかんでって頂点に立つまあそんなお前らの足元をすくってやるからよく見とけありがとうございましたでは続いて楊選手お願いします ミス理系のようです。ようになってから初めてのスーパージュニア、もちろん狙っているものは一つです。そしてその先にあるものももちろん見えてます。えーまあ、今回のメンバー、まあ、強烈で激烈で奇烈なメンバー、まあ、かっこいいマスクマンもいれば めちゃくちゃ飛ぶやつもいてそして毒切り吐くやつもいればハイボール吐くやつもいるそしてなんか新任教師みたいな格好してる人もいてそんなみんな違ってみんないいスーパージュニア初めから全開で楽しんで僕は僕らしく輝きを散りばめながらシェアします ということで、スーパージュニア、いい風吹かせます。以上です。ありがとうございました。では続きまして、V 選手お願いします。 前会場ジュニアがメインイベントそして今日この会場前日記者会見ジュニアが来てるなと思います優勝決定戦に進み対戦したい相手がいるんでねその最高のシチュエーションで対戦したいなとまああとは同じ A ブロックに IWGP ジュニアチャンピオンがいるんでね今年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニア楽しませてもらいますエンセリオマジでありがとうございましたでは石森選手お願いします 世界を変えてやる最後に笑うのはこの俺ボーンソルジャー大治石森 i ッツリボ b o ありがとうございましたでは変わりまして B ブロックに参りましょう櫛田選手お願いします 今日はですねチャンピオンのオスプレイとスーツの色が被らなくてよかったなと思います今年スーパージュニア公式戦が興行の後半に組まれメインイベントも任せられるということで非常に嬉しく思いますそういった意味の中でこのメンバー 去年のメンバーとはまるで違う中で優勝する意味合いもまた去年とは全然違ってくると思います2連覇25回目の中で一番面白かったスーパージュニアだったと言われるようにスーパージュニア櫛田が成功に導きます ありがとうございました続いて田口選手お願いしますはい、えーえー、キャリアがですね、えー、16年目を迎えまして、えー、それで15回目の出場ということで、えーまあ、年齢もですね 場メンバーの中で上から3番目ということですね、えーえー、なんとかこの高速化した、えー、ジュニアの試合に対応すべくですね、えーまあ、普段92キロある体重をですね、えー、5キロ5キロ落として、えー、87で臨もうということですね、えー、3月の8日ですね誰よりも早く、えー、調整に入りまして、 えー、10日ぐらいですぐ88まで落ちましてね、えー、まあ、あと2ヶ月あるから、まあ、1キロ2ヶ月で1キロ、えー、落とすのは余裕だと、まあ、多少ボドル感リバウンドもあるかなと思いまして、えー、思いましたけれども、えー、で、まあ、2ヶ月後今日の体重が、えー、93キロということですね、えー、リバリバウンドをあリバウンドも申し訳ない。 ご挨拶をくれました、えー、新日本プロレスリバウンド王の田口隆介でございます、えー、ファンキーウェポン改め、えー、リバウンド王とリバウンド王ということですね、えー、今後やらせていただきたいと思いますけれども、えー、まあ、えー、私の公式戦の初日はあさってですので、えーまあさってまでにですねもうちょっと落として、えー、試合に、えー、臨みたいと思います、えー、早くもですねちょっと優勝戦線から脱落した感じはありますけれども、えー えー、まあ、頑張っていこうかなと思っております、えーね、なかなか、えーねえー、思うようにはいかないもので、えー、人生って不思議なものですね <laughs> ありがとうございました田口選手のニックネームの取り扱いじゃリバウンド O でお願いしたいと思いますさあ続いてセイビン選手お願いします I've been a professional wrestler for close to 20 years now. I've been around the world, won championships all along the way. But it's funny, when I sit back and I think of everything that I've done, nothing has felt more important to me as the best of the Super Junior 25. I feel like for me, this is a chance for a new beginning for my career, a chance to resurrect what I've done, for, to make people stand up and take notice of who I am. Chris fucking s a b i n お願いします。プロレスを始めてもう20年近くこの業界でやってきたしかしこの場に座ってこれまでのキャリアをずっと考えてみた時にこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア25回目のこの大会に出場できるということはこれまでのキャリアの中でも本当に大きなことだと今感じている。 これこそが自分にとっての新しい始まりでありこれまでやってきたことを、えー、自分の中で、えー、考え直す大変いい機会になると思うそしてクリス・セイビンこの男が誰であるかを、えー、世の人々に知らしめる機会になるだろうありがとうございましたでは続いてドラゴンリー選手お願いします Buenas tardes a todos los medios. primero quiero agradecer a, la empresa de New Japan por tomarme en cuenta esta segunda vez y decirles que yo no vengo a gritar, yo no vengo a hablarles, decir, hacer mis presentaciones tontas como Mark School, como todos los demás luchadores, no, yo simplemente los hechos los demuestro arriba del ring. Tengo grandes amigos, Ushida, Taguchi, pero arriba se pierde eso, arriba se pierde eso. Hoy me va a gustar ver la cara Hiromu Takahashi, esa cara de gato que tiene. Se la voy a quitar arriba del ring y lo van a ver con hechos. Hay tanto talento en todos los compañeros, pero solo hay un ganador y lo van a ver esta vez. Super Junior número 25, Dragon Lee. それではよろしいでしょうか。失礼しましたドラゴンリー選手のコメントです ブエナスタルですこんにちは皆さん日本に戻ってきましたドラゴンリーですベスト・オブ・ザ・スーパージュニアには2回目の参戦になる俺がリングの上で一番のルチャドールだえ今日櫛田田口といろんな選手を見,、ま、見たがえヒロムの顔を見てさらに投資に火がついた A ブロック B ブロック見渡しても才能のある選手が揃っているでもスーパージュニア25回目で優勝するのはこの俺ドラゴンリーダーというコメントでした ありがとうございましたでは続いてデスペラード選手お願いしますこれだけのメンバーがいる中 B ブロックに集まった奴らが個人的にいろいろ考えるところ がこんなになったのも俺との試合がきっかけだったらしいしまあ思うところは全然ねここで全部喋ったって伝わんないんだからあとはリングを見てもらおうこのシリーズ鈴木軍のためだとか誰のためだとかそんなものは関係ないエル・デスペラードがもう一つ 2つ3つ次に進むためのシリーズであるとここで言わせてもらおうああと1個安心しろ今のお前より俺は重いよありがとうございましたでは続きまして翔選手お願いします 賞です、まあ、初出場ということでね、まあ、正直めちゃくちゃ嬉しいんですけどまあこれ何度も言ってることなんですけどねこのいつもタッグでやってる俺がこのシングルのリーグ戦でどれだけ爪痕を残せるかなんてね、まあ、そんな小さいことは考えてないんですよ今回俺はねどうしてもどうしても、ね、優勝しないといけない理由がありまして、まあ、そのためにねベストを尽くしてきたので、 まあね、この最高にしびれるメンバーの中で最高にしびれる試合をして最高にしびれるスーパージュニアリーグしたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたでは続いて高橋宏選手お願いします 高橋君ありがとうございますそして田無宏選手スーパージュニア優勝予想高橋君ありがとうございます、まあ、今度もし時間でもありましたら田内さんとはまあシングルマッチか何かで、まあ、お会いできたらいいかなとはまあ思ってますが、まあ、今はそれはどうでもいい話なので、まあ、それは置いておきまして。 えー、選手の皆さんがすごい期待されてる試合の一つとして高橋宏夢対エル・デスペラードやったねまあ彼はいつもああいう反応しかしないのでまあ内心喜んでいるんじゃないかなと まあ、勝手に思っておりますまあそれは置いておきまして、まあ、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか、まあ、私が去年使っていた D という技なんですがあのまあバッドラック・ファレという悪魔に引き裂かれたダリルを思いながら開発した技なんですが みさんおい頑張れヒロムいけそこだいけレフリーちゃんとチェックしろよおいレビリー下げろあいつ下げろ大丈夫かヒロムいけるか大丈夫か落ち着いていけお前なら大丈夫だからよし行ってこいよしレビリーよしワンツーアーくそレビリー今スリーじゃねえのかスリー入ったるちゃんと見ろよおいいけヒロムなんだそれ なんだその技なんだその技おいおいよっしゃとまあこういうことがありまあ開発したんですがまあそれも置いておきまして、まあ、つまり今回何が言いたいかというと一言で言いますと、まあ、絶対優勝するぞと やってやるぞと俺絶対優勝するぞとまあそういう気持ちでいると俺はそういうふうに言いたいなっていうふうにまあ思うところが正直なところまあ簡単に言うと絶対優勝してるとですありがとうございました I would like to apologize for being late. I was filming TV uh, for Ring of Honor in Chicago, and after many cancellations and delays and being stuck without luggage for 30 hours, I jumped on a plane, 16 hours here to Narita, when I landed, they said, okay, we're going to take you to the hotel now. I said, no, uh, uh, uh, we're going straight to the press conference. They said, we're not going to make it. And I said, no, let's do it. I got dressed in the car, so apologies if I'm a bit scruffy, didn't manage to brush my hair or anything, but I wanted to be here. And the reason I wanted to be here is because I'm dedicated to making this junior division the best in the world. I hate the idea that this junior division is less than. The fact that people talk about moving up to the heavyweights like it's a promotion. This man here is the champion and is supposed to represent our, our division, yet he talks about putting on 30 pounds and moving up to the heavyweights. Is that really a man we want to represent the junior heavyweights? I hate the fact that if I team up with Takahashi or Cody Rhodes, I have to come out to their music? What, because they weigh 14 pounds more than me? I have the best entrance in the whole of professional wrestling and I have to come out to their music? I hate this. And I'm the man to be the change in this division. This can take over the world. This can be the best wrestling in the world but it can't be with this numpty on top of it. So, I'm going to win the best of Super Juniors. And then, I'm going to defeat Will Osprey and win the Junior Championship. And then, Will, I'm going to do what I should have finished off at Sakura Genesis, and I'm going to break your fucking neck. Thank you. 皆さんこんにちはまずは、えー、記者会見遅れてしまったことを謝罪したいと思います えシカゴでの ROH の大会の後すぐに日本に飛ぶはずだったんですけれども、えー、数々の、まあえー、遅延そして、えフライトのキャンセルが相まって約30時間現地で、えー、待機することになりましたその後16時間かけて日本に到着し今日はこのままホテルに行こうと言われたんですけれども間に合わなくてもいいからどうしても会場に行きたいということで車でそのままここに連れてきてもらいました。 で車の中で着替えをしたので髪型や服装が少し乱れているところがあったらそれもお詫びしたいと思います。でなぜここに来たかったというともちろん自分自身がこの階級に、えー、全てを注いでいるからです。このトーナメントこそがそしてその大切なジュニアの階級の最強を決める戦いである。ジュニアがヘビーに劣るという考えは私は好きではありません。 私はジュニアの中でその中でも最高の戦いができる人がいると思いますなのに今ジュニアのトップに立っている去年の覇者であるこの男は体重を上げてヘビー級に転向なんていうことを示唆し始めてるみたいだとそれはどうしても自分の中では許すことのできない考えであるあとやはりジュニアの選手は、えー、タッグチームを組んだ時にも入場の時に 自分の入場曲を使ってもらえないこれも私にとっては少し疑問に思っているところだと思うわずか10、えー、5キロも1 0キロも体重が重いだけで入場曲を使わせてもらえるという権利があるんだろうかと入場で言えば自分こそが最高にかっこいい入場をすると思っているその辺から全て、えー、ジュニアの階級の扱いというものを変えていきたいと思うんだけれどもそれをするには変革をするには自分自身がジュニアで最強にならなくてはいけない。 だからこそここでトップに立つウィル・オスプレイお前に勝ってそしてお前の首をへし折ってやるありがとうございました以上必要選手によります開幕直前のコメントをお届けいたしましたえそれではここで、え報道陣の方からの質問を受け付けたいと思いますなお本日はですね会見後の囲み取材は予定しておりませんので、えこの機会にご質問なさってくださいご質問のある方は挙手の上媒体名お名前をおっしゃってからお願いいたします えそれではご質問のある方いらっしゃいますでしょうかはいそれではお願いしますえー都市日本公式です、えーと、クリス・セイビン選手にちょっと質問をしたいんですけども This is a question for Chris えーとクリス・セイビン選手は今回スーパージュニア初登場初出場 えになりますで、えー、あなたは日本ではタッグのスペシャリストという印象が強いですけども今回はシングルのリーグ戦になります、えー、その自信のほどはいかがでしょうか Uh, so Chris, um, welcome to the Festival Super Junior 25. This is going to be your first appearance. And we've been knowing you as a tag team specialist, but you're competing as a single this tournament. And how confident are you and how are you feeling about this? Uh, thank you for welcoming me. I appreciate it. It's very good to be here. Uh, yeah, this is different for me. I've been a tag team wrestler for a long time with Alex Shelley as the Motor City Machine Guns. Uh, but like I said, I've been wrestling for almost 20 years. Uh, Alex and I didn't start teaming until 2007. So before that, for seven years, I was a singles wrestler. And then while Alex Shelley was working for New Japan with Kushida as his tag team partner as the Time Splitters, I was doing singles competition then and won many championships, including a world championship. Yes, this is different. Yes, I'm used to being a tag team wrestler, but my skill level speaks for itself. I, I, don't really need to tell you what I'm going to do. I need to prove it. So I just ask that you observe and watch, and uh, I'm going to prove what skill level I bring to the table. まずはじめに、えー、初登場ということで、えー、ありがとうございます。 えと、おっしゃる通り、えー、長年、えー、タグチームとして活動してきました約20年しかし、えーとパートナーであるアレックスとタッグを組んだのは2007年のことでしたなのでそれ以前の7年間はシングルで戦ってきたという経緯がありますまたあとアレックス櫛田選手とこちらで、えー、タッグを組んでいた時その間も私はあシングルとして戦ってきました えー、おっしゃる通りやはりタッグとシングルでは違うそれはまた、えー、否定できないと思いますでも自分のこのスキルレベルというものがあおのずと皆さんに理解していただけると思いますなので私は余計なことを言うことはありません皆さんに自分の技を見ていただきたいと思いますはいありがとうございましたもう一つはいどうぞ、はい、えー、っとじゃあ続いても ACH 選手に質問なんですけども えっと、かつてタッグを組んでいた石森選手がバレットクラブに入ってあのイメージチェンジしましたがその印象そして、えー、試合に関してはあ石森選手の試合に関しては Hey, this is a question with regard to Ishimori, uh, who's your former tag partner. So he came back to New Japan competing for the best of the Super Junior, and you with the same block, and he actually turned himself into heel. So he looks different <laughs> at the moment. But um, what what are your thoughts on him, and what what are your thoughts on you fighting against him actually? Honestly, uh, I was quite shocked, just like everyone else was, when I saw that he had joined the Bullet Club. Um, I like to believe that my friend is still in there. My tag partner is still in there. Um, I feel like the bond is strong, but <sighs> I don't know. I, I don't know anymore, honestly, right now. I don't know. 皆さんと同じように、えー、ショックを受けています 今バレットクラブに入って、えー、このトーナメントに参戦しているとはいえ彼の中にはまだ自分の友人であるそしてタッグパートナーだったあの頃の、えー、側面が残っていると信じたいと思っています自分は、えー、絆を感じていますけれども実際のところはわ、えー、からないというのが正直な気持ちです他にご質問ある方いらっしゃいますかはい えー、ちまっタイガー選手お聞きしたいんですけども、あのー、ライガー選手が今年から出ないということで、タイガーさんが最多出場となるんですけども、えーとまあ、一応その同じマスクマンとして新日本ジュニア長く支えてきた中で、ライガーさんがいないスーパージュニアという中で、なんかそういう意識はございますか、えー、別に意識はないですけども、まあ、さっき田口選手がこの中でのなんか年齢順では3位って言ったんですけど僕は 誰が1位なのかよくわからない僕はマスクマンなんで一言も年齢を言ったこともないので、 <laughs> えー、誰が一番なのか分かりませんけども、えー、まああのライガーさんがいないという部分でまあ確かにいつもねここにライガーさんが A でも B でも行った時は少し安心感というものはあったのは事実なんですけどもまあ別に親でもないし何でもないしだから何ていうんですかねあの別にライガーさんがいないからどうっていうのはないですけども まあ、別に僕がもうどうこう言うあれもないと思います、この選手を見ていただければ。えー、ねあのー、毎年そうですけども、本当にさっきも言ったんですけど、世界から素晴らしい選手が A ブロック、B ブロックも集まってますし、えー、とにかくジュニアが盛り上がればいいと僕は思ってますので、別にそのライガーさんというのはどうというのはないですね。はい、はい、ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。 もう一ついきますかはいどうぞすみませんえっ、と今先ほどもお、二連覇を狙うというふうにおっしゃった櫛田選手なんですけども、えー、まああまあ、ジュニアを盛り上げるというお話はされましたが、まあ、その二連覇を狙う中のリーグ戦の中で、えー、B ブロックマークしている選手を教えていただければと思います、えー、マークしている選手ですか、えー、全員やっぱり、えー、非常に 気が抜けないですし全員と、えー、優勝決定戦のつもりで同じフィーリングで戦いたいなと思ってますけれども一番楽しみにしているのはショーですショーと戦うのを楽しみにしてますはいありがとうございました他にご質問ある方いらっしゃいますかはいそれでは質疑応答は以上とさせていただきます この後は必要選手によります写真撮影を行いたいと思いますがインターネット中継ご覧の皆様とはこちらでお別れという形になります、え本日もご視聴誠にありがとうございました